Tú, subnormal, insensato. ¡Nos han engañado como cobayas! ¡Estos mamones, Pedro Sánchez! ¡Pedro Que nos den material a los profesionales sanitarios políticos mamones que no hagáis enfadar más a Spider-Man. ¡Que necesitan equipo! ¡Dádselo ya! ¡Ya! ¡Nos vais a quedar sin gente a la que robarle! Me voy. Os pedimos que os en vuestra casa! creo que ha quedado muy claro tu mensaje. Oye, eh, un beso muy fuerte a tu madre, que tengo ganas de ¿Eh? conocerla. A mi madre no te acerques. ¿Eh?